Һинең күлдәр ҙә көлләр, һине ямғыр уятыр, тағы йәшен, күҙ йәшен. Өҙөлдө ағастан япрақ, беҙҙең аралар йыраҡ, ай менән ҡояш Юғалма янымдан, яңынан яғымдан ең аман ерұдар ядам тәуге ямғырдан ең аман ерұдар ядам тәуге ямғырдан түн дә бүгін Атылған йондоҙ эҙен Тулҡынланып күҙәтәм бер үҙем Саҡыралар, яралар Шундай һыуы ҡаралар Беҙҙең юлдан икенселәр китеп баралар Юғалма янымдан Яңынан яҙымдан Һиңә һаман йырҙар яҙам Тәүге ямғырҙан Һиңә һаман йырҙар яҙам Тәүге ямғырҙан Күктә осҡан аҡ ҡоштар Беҙҙең ап-аҡ яҙмыштар Юғалтмаған бер-береһен әле улар Юғалма янымдан Яңынан яҙымдан Һиңә һаман йырҙар яҙам Тәүге ямғырҙан Һиңә һаман йырҙар яҙам Тәүге ямғырҙан